Hai guys, sebelum mulai jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ingat subscribe itu gratis. Jangan lupa subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Okay. Oh my Easy! a hora, solta o som. Chegou a hora, solta o som. you